Presidente, señorías, con la mañana tan cálida que hemos tenido, qué frialdad. Hoy nos toca hablar de becas, igual me gustaría también hablar de, de Macri y de Argentina, de derechos humanos, si hay presos políticos ...son en Argentina, pero hoy nos toca hablar de, de becas. Bueno, lehenengoa eta ondo azteko esan eh, gure botua emango diogu talde sozialistak aurkeztu duen mozioari, ba, iduitzen segulako mozio hori mozio ona da, mozio ona dela. Puntuz, puntu, planteatzen du, zenolako neurriak hartu beharko liatekeen, beka sistema hobetzeko, eta pertsona guztietara irit zitezen. Gainera plantatzen du oso importante eta premieskoa den puntu bat, sortxigarrena, nunora hor azaltzen da erreskate beka, kontuan izan behar dugulako, ba benetan, ba malau 2000 ko erreforma hori, zenbat eta zenbat jende berri irizpideak dira edo, kanpoan utzi ditu, gainera adostasuna bilatu gabe eta beka behatokia eh, gutxi etxiz ere, eta jakinda ere, ba hor kanpoan geratu diren eun mila e, ikasle inguru gehinaldira dira balangileen e, semea Orduen horrelako errezkatea beka e, ba, lortzea, irutzen zaigu ba, premizkoa dala. Gehurko beka sistema, e, eta garbi dago, batzuen txat, ba, bastertzailea dela, eta desberdintasunak arega dituela, gaineran gizarteak berdintasun gehiago eskatzen ari denian. Guk mozio horri zuzenketa bat aurkeztu diogu, ba, mozioa hobetzeko asmoz, lau puntua eta alde esaten dugu, ba, beken kompetentziak autonomia erkidegoetara transferitzea, bere e, autonomistatuan, estatutuan horrela jasota e, baldin badago, eta gainan beharrezkoa den horrekontuarekin, planteatzen dugu ere indargabetzea indarga epaituriko e, erreforma, eta autonomi erkerikoekin lanegin gradu eta tasa prezioak jartzeko, eta horrela modelo berri bat eh, adostu, planteatzen dugu ere unibertsitateko beka lortzeko 6,5 nota baldintza akademikoa kentzea, eta ba, importantia dana, hau dana aurrera eramateko berazkoa da bestelako inbertsio ekonomikoa. Eta guk hori zaten dugu, legealdi honetan, da urtetan, iritsiko biharko inateke pibaren euneko e, bitara. Pentsatzen dugu, horrela espada, ba, zai esango dugula lortzea, mozio honek planteatzen duena. Azken finean, planteatzen dana da, e, inork baztertuko ez duen e, estatu bat e, nahi dugula, eta gainera ere, behar e, duenari, ba, gehiago e, lagundu zaiona. Gure ustez horrek eskatzen du e, autonomi erkidegoekin batera lan egin eta horrek kontuetan lentasunak ondo azaldu. E, Jaun Andreak bekez hitz egiten ari gara, e, unibertsaterako zarbideaz hitz egiten dugu ere, tasa igoera eta beka jistea ...unibistatean ikasteko langileen semealebei ateak izten dizkiete, eta hori dela eta uste dugu apostu bat egin bat dugula gaurko beka sistema aldatzeko. Mi esker.